Ayo a Jesús nijeru vi bori karo kapu duhia. Ti karo pu masati nijeru du usa chu nyu duhiro nia. Ahi a pache pu a ti karo pu piro du usa. Ayo a waspe bayero. Kakuri koro ti karo pu ta phiati kare du usa. Phiati ku sentado bosahira. Ti tiri de to du usa chu nyu no to boina Le pizca. Posto kanita nihia musane. Ari koro waspe bayero. Pakuri koro se. Niyerobi borikaropu duusano paina hipi Doro Vare ware tikorose. Paina pashe puya piro tiwa pachenta tiya piro de sara. Ari Arikorose pakurikoro hiparota hipi tiato chitire tonuche boakane wa pañore. Ni yagua Jesús.